mulai bergoyang Wai buanti bolaring Mai saya suka puja tendang dendang pesta ikan Suka seleng da aina Gapuli hama Gue wari mai sai kita suka suka Hey everybody come on let's go You mulai menari jangan melompat ruah harua harua maisai muga tawe Wai buang tibo lameng Hina mang wari ini musik GMC Garing lameng MC musik paling asik Yang bikin happy hitam manis Nyong orang nuna ma umere Lopa dan ame yang mai maisai suka Hey singin a song GMC mod Komian dan mulai berkomian Wai buang tibo lameng Maisai suka puja tendang-tendang pesta senenda aina Dapuli manghama Sai kita suka-suka Lihat di kanan kiri sama asik nikmati Berpesta sampai pagi Bergoyang dan menari Teriakan I'm free Forever I am feel I will gonna after happy tonight Because in not deal Cup cup logger You done you done over For everybody yang back Mendobrak menggencar Ramaikan suasana Ikuti irama Bergoyang sama-sama Jangan ada beda kita sama-sama ada hal yang berbeda untuk dimesti lah lepaskan beban untuk lebih bersantai Sedikit gaya anak pantai dan buat lebih nge-fly Nona mau kakak berangsa sekali denganku Promise I not taught you but I don't promise loving you Kulian dan mulai berkulian Wai buan tipu laring Mai saya suka jatuh dan dendang pesta caso Catoya Insana Now, honey, I hack you now. Why you low? musik ini tanpa slow on sack, sack, sack Girl, goyangan pinggulmu keliat semakin asik bawah irama yang pakai snack back Jangan terburu-buru, bersenang-senang dulu Santai sejalan dulu, memerah Surabaya So jalan kata hura-hura Jangan kau malu-malu, malam ini semua berdansa Dan mulai bergoyang Wai buanti bola Suka puja dendang-dendang pesta ikan Suka serenda aina puli manghama-hama Gue wai mai sari kita suka-suka toyan Dan mulai bergoyang Wai buan tipu lain Mai sai suka puja dendang-dendang pesta ikan Suka serenda aina puli manghama-hama so